nkiriko ne bruno ebigambo byonna tubiwulira nekye tweyongedde kunyirira bruno yeyongedde kunyirira weyongedde nyirira ensi eyongedde kukulaga mukwano wy bruno mu nsi yonna yewadde namba one celebrate alaze ensi tican look after egalo child tewabayo omuntu yenna akutiisa mba olina kyewakoze ekibi a ah, ah, nva maladio gonna to defend you gwewumula buwumuzi we shall put people where they belong omulembe ogumanyira guno abantu balina bizinesi saba ebiri okumitwalo ataano ne bawerera abaana ye nga ngenda okukuwa enkoko kumi nyinza okukuwa nsooka kukuwa nkoko egi ogizaaza amagi nkuwa endala tuli ku middle east restaurant ne muzukulu wange byonna bye muliko tubiwulira naye kaffe katweyongera okunyirira jajja n'omuzuku twajjirwa mhm. sooka nenzijanjaba ekirevu kirevu kino kirevu jajja nakikuza nange ah. njagala nkuze ku kirevu anti okyali okyali ekirevu okiraba katena oteekamu nange ntekakonjaaa muba mubasa kiba kigonda tova ah! eh. tova ku mulembe ah, abakaddeize mulembe ze mukadde womulembe guno kati bagenda gamba jajja asibulukuse nedda ate nembusiraamu hmm. nze emyaka gyange gikubiriza basiiba <laughs> ate webalina nokumpa ebintu nensibulula abantu kino kijuisi tukinyweredewo mpozi midoistestatibagalangwe naye olumbulegoolulabi owunya bulungi jjajja leero nepanka okuwunya naye onsinzeeko olumbule emyaso ereeta ebimyaso ekyo siti ekikulu <laughs> ikyuli e, e, erika akagambo ikyuli olivia nakakande eyagimpadde ya kati mukisiibo si kisiibo kyokka uganda emyala mingi bruno owulira engeri gyowunyamu okiwulira abantu ge gyebakutawanyamu buli wolaga nange neŋamba atomeneteko muziku lwawunya ekyuli agaane muli mutya tuli ku middle east restaurant nzize ndye obusiraamu tebugambanko nti ate ekisibo kyabakadde kyabavubuka <laughs> nze mumpe sente ngende nsiibulula abantu naye gakyo mm. nkiriko ne bruno ebigambo byonna tubiwulira nekye tweyongedde kunyirira bruno yeyongedde kunyirira weyongedde nyirira ensi eyongedde kukulaga mukwano wy bruno mu nsi yonna yewadde number one celebrate alaze ensi ti can look after a girl child tewabayo omuntu yenna akutiisa mba olina kyewakoze ekibi aa ah, nva maradio gonna to defend you gwewumula buwummuzi we shall put people where they belong omulembe ogumanyira guno abantu balina bizinesi sabaivina ku mitwalo ataano ne bawerera abaana ye nga ngenda okuwa enkoko kumi nyinza okuwa nsooka kuwa nkoko egi ogizaaza amagi nkuwa endala tuli ku middle east restaurant ne muzukulu wange byonna bye muliko tubiwulira naye kaffe katweyongera okunyirira jajja n'omuzukulu bajirwafu